Merhaba ben Samut ve Sanşat'tan Emire. Bugün sizlere koricit bakım rutini ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Birinci sırada daima makyaj temizliği yer alıyor. O da balım tarzı bir ürünle ya da bir miseler suyla cildinizi makyajdan arındırıyorsunuz. İkinci sırada suyla temas ederek yıkayacağınız bir ürünle cildinizi makyaj temizleyicilerle dahil olmak üzere her türlü şeyden arındırıyorsunuz ki cildiniz nefes alsın, gözenekleriniz tıkanmasın. E, bu aşamayı ihmal ettiğiniz zaman sivilce gibi şeylerle karşılaşmanız, siyah noktalar çok normal unutmayın. Şimdi üçüncü sırada da peelingler yer alıyor. Peelinglerde e, ölü hücrelerin cildinizden giderilmesini sağlıyor. Dolayısıyla da parlak bir cilt elde etmenize yarıyor. Ama siz e, Koreliler her gün yapıyor diye yapmayın haftada 2-3 kereden fazlasını önermiyoruz. Özellikle de hassas bir cildiniz varsa aklınızda mutlaka tutuyorsunuz. Şimdi cildiniz suyla haşır neşir oldunuz. Asitik değeri değişti. Ne yapıyoruz? Tonik kullanıyoruz. Tonikle cildinizin asit dengesini sağlıyoruz ve gözeneklerinizin sıkılaşmasını sağlıyoruz. Beşinci sırada da tabii ki de burada gösterdiğimiz her ürün kullanacaksınız diye bir şey yok. Her şey size özel olacak. Sizin cildinize uygun bir tonikle. Yani onu unutmayın. Burada bunu gösterdim diye böyle olacak diye bir şey yok. Şimdi de sırada esanslar yer alıyor. Esanslar da e, hibrit ürünler. Bu arada bu bitti. Yenisini bekliyorum. Hibrit ürünler. Bunlar e, genelde serumla su tonik arası ürünler. E, fermente ya da neyi seçtiyseniz nem verme özelliklidir ya da işte ya sebum dengesi içindir falan bunlara yarayan daha böyle küçük cildi e, alt tabakasına daha hızlı nüfuz edebildiği için daha etkili ve sonraki aşamaların daha verimli olmasını sağlayan ürünler aynı zamanda da batı markasına, batı markalarına, batı dünyasına e, yeni bir kavram getiren ürünler, esensler dedikten sonra bence en eğlenceli kısım olan kağıt maskelerde sıra Ay ters tutuyormuşum. Pardon bir saniye. Kağıt maskelerde cilt bakım rutininizin özelleşmesini sağlıyor. Neden? Derseniz. Çünkü bunlar 30 e, millik bir serumu cildinize 3 ayda uyguluyorsanız 26 millik bir paketi cildinize 20 dakikada infuz ettiriyorsunuz. Dolayısıyla cildiniz bir patlama yaşıyor. Bir şımarıyor böyle ve ne oluyor? Neyse ihtiyacı ona sahip oluyor. Çünkü 100 çeşit serum alamazsınız ama 10 çeşit e, kağıt maske alırsınız. Cildinizin ihtiyacına yönelik de cilt bakım rutininizi özelleştirirsiniz. Diyelim ki bugün çok kurudur cildiniz, nem maskesi yaparsınız gibi. E, bunu haftada 2-3 kez 2-3 kez yapamazsınız belki ama en azından bir kere yapmaya çalışın yani. Özellikle de makyaj yapacaksanız, özel bir yere gidiyorsanız çok etkili. Kesinlikle öneriyorum. Bu aşamadan sonra genelde cildiniz bir şey istemez ama sırada tabii ki de serumlar yer alıyor. Yani onarıcılar. Serumlarda cildinizin e, ihtiyacına yönelik konsantre ürünler, direkt cilt sorununuz neyse ona odaklanılarak üretilmiş olan ürünler, serumlar. Bunların işte diyelim ki renk eşitsizliği sorunuz vardır. Ona göre bir serum alırsınız. Ürün detaylarına e, daha sonra gireceğiz. Burada sadece neymiş rutin ona bakalım. Zaten daha detaylı bilgiye de siteden ulaşmanız mümkün. Şimdi serumlardan sıra sonra sıra göz kremine geliyor. Göz kremi de biliyorsunuz e, çevreden her şeyden çok etkileniyor. Zaten cildimizin en hassas bölgesi. Kadınlar olarak biz de makyajla ekstra bir zarar veriyoruz. O yüzden lütfen göz kremini makyajdan önce atlamayın. Normalde de atlamayın ki sağlıkla yaşlanan bir cildiniz olsun. E, belki yaşlanma karşıtı ürünlerin etkisine inanmıyorsunuzdur. O zaman sadece nem veren bir ürünle cildinizi korumaya alın. Sadece korumaya alma amaçlı krem kullanmayı unutmayın. Ve son aşama tabii ki de kültürün nemlendirici. Nemlendiriciler cildinize yaptığınız bütün o bakımı hapseder. Tarihin en eski çağlarından beri hayatımızdadır. Olmazsa olmazdır. En doğrusu neyse onu seçin. Cildinize e, seçtiğiniz doğru bir nemlendirici ama kaliteli iyi bir nemlendirici cildinizin iyi beslenmesi anlamına gelir. Bu da e, nem bariyerini koruduğu için cildiniz de iyi beslendiği için işte şuralarda şuralarda neyse yani oluşacak olan çizgilerin daha geç oluşması anlamına gelir ve cildimiz korunur. Ürün temini zaten saçlattı. Görüşmek üzere.